Esta es la ducha, que es un bidón de obra que te echas agua por encima con una palangana. El cubo blanco lavamos la ropa. El jabón y el cepillo que usas para lavar la ropa es el mismo que usas para ducharte. Y en la otra puerta está el baño, que es un agujero en el suelo. Y también con un cubo que con una palangana usamos para tirar de la cadena. Y esta es la escobilla, por si muchas veces pasa se atasca, pues hay que desatascarlo. Y como ahora este sistema está vacía, vamos a rellenarlo usando la manguera esta que tenemos aquí. que meterla en el cubo luego comprobar que esté conectada. Vamos por aquí a ver si la manguera está conectada que la, usamos para la cocina también y para otros baños así que tienes que asegurarte que está conectada como no está vamos a dar el agua Como veis está un poco lejos porque cada zona del campo está construida alrededor de un pozo o de unos depósitos de agua es agua no potable, pero que una vez hervida puedes beber y que usamos para cocinar, para ducharnos, para el baño. Y usando mangueras pues, llega a todas las casas del campo. Esta es la nuestra, está desconectada y debería estar conectada y eso es porque alguien la está usando. Y así es. Así que habrá que esperar a que terminen de usarla y la podremos usar nosotros. Hoy se ha acabado el agua, porque el que lo ha usado antes pues, ha usado mucho, así que habrá que esperar a más tarde o mañana seguramente.